Hola cabecitas de kimchi, yo soy Diana y yo soy Gisela y nosotros somos de y el día de hoy les vamos a hablar de lo que va a ser nuestro propósito de año nuevo que ahora sí queremos por fin aprender coreano. La verdad es que ya llevamos aquí dos años y como ustedes saben nunca hemos tenido oportunidad de realmente estudiar pero ahora encontramos una forma muy fácil y dijimos pues mejor vamos a, a ponernos propósito a aprender coreano. Es una aplicación gratuita y lo pueden descargar como para Android y para iPhone también. Lo padre de esta es que no se asusten, no es como otras <laughs> aplicaciones que tiene video, solamente es normal, eh, es como para chatear y es como un intercambio de idiomas, ¿no? Sí, la aplicación se llama Hello Talk. Básicamente lo que ustedes hacen es elegir el idioma que ustedes hablan y el idioma que quieren aprender y lo que va a hacer es la aplicación nos va a conectar con gente que hable el idioma que ustedes quieren aprender, entonces lo van a aprender directamente de otra gente que hable ese idioma como idioma nativo. Por ejemplo, si ustedes como nosotros quieren aprender coreano, van a poner hablo español nativo, quiero aprender coreano, entonces la aplicación automáticamente los va a conectar con muchos coreanos que quieran aprender español, ¿no? Que no solo que hablen coreano, sino que también estén interesados en aprender español y entonces ya ahí se puede dar como el intercambio padre. Por ejemplo, usamos la aplicación y ya empiezas a hablar mucho más con una persona y pueden hacer un intercambio ya en persona. Que igual mucha gente, muchos coreanos, estoy segura de que si quieren ustedes aprender el idioma, hay muchos que la están usando desde México y también pueden hacer como un, intercambio ya en persona o juntarse con un grupo de personas para que puedan entre todos como aprender el idioma y también ustedes puedan enseñar el idioma. Lo que está padre de esta app es que sí es muy enfocada a aprender, ¿no? Porque aparte tiene como funciones muy específicas donde, por ejemplo, te permite traducir como en el momento, ¿no? Si alguien te escribe algo en coreano, no sé, ponle que no sabes nada de coreano y te escriben a Neon Castillo en Hangul, tú lo puedes traducir ahí de inmediato y ahí dices, ah, hola, ah, qué padre, ya le contesté hola, ¿no? Pues a lo mejor él tampoco entiende ese hola, pero también lo puede traducir eh, a coreano. coreano, ahí En realidad la, aplicación es muy, muy fácil de usar, es como al punto, pones tus idiomas y te empieza a conectar con otras personas. Tú puedes buscarlos y también ya si encuentras gente con la que quieres hablar, digamos, todo el tiempo, pues lo puedes agregar como tu compañero de, de idiomas. Además está padre que termina siendo como además un intercambio de idiomas, un intercambio cultural, ¿no? Porque te dicen, ah, ¿de dónde eres? ¿Qué? ¿Qué haces? Cuéntame de tu país y ya. ustedes les ah, pues cuéntame de Corea y demás cosas. Y además protege su privacidad porque, por ejemplo, si ustedes ven el perfil de alguien y de repente dicen, quiero ver la foto más grande, no los deja. ¿Por qué? Porque esta precisamente no es una app para ligar, sino para aprender, ¿no? Entonces sí, son como muy cuidadosos con eso y eso está padre, ¿no? Porque, por ejemplo, si mucha gente se gusta de que hay pervertidos en el internet y demás, pues esta app es exclusivamente para aprender idiomas. Sí, entonces también no le vayan a dar como ese mal uso a la app que solo la usen como para, conseguir un novio o algo. Úsenla para que aprendan o si ya están aprendiendo coreano les va a servir para que ustedes puedan practicar. De hecho también se pueden hacer llamadas de voz. Y también de video además. Ajá, video y, y de voz. Entonces ya cuando ustedes ya sientan que pueden llevar una conversación mejor, ya lo pueden hacer, digamos, por... Por audio, claro, que ya te ayuda mucho, exacto. Si ya tienes como cierto nivel y ya tienes cierta confianza, como que dices, bueno, vamos a echarnos una conversación básica por teléfono y así van avanzando. Y como les dijimos, ustedes pueden decir, ah, pues yo quiero aprender japonés, entonces ustedes pueden buscar. Gente que habla japonés y que está aprendiendo español para que ustedes puedan aprender japonés y enseñarles español. Creemos que está padre, como insistimos, lo más padre es que es gratis además, es como tener maestros online como a tu disposición gratis, pues todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. Si quieren descargarla, aquí abajo les vamos a dejar el link a su página que los va a dirigir como a, las tiendas para que lo descarguen en su celular. Acuérdense que se llama Hello Talk y está disponible tanto para Android como para iOS. Avísenos si les sirve la aplicación para aprender, pues no solo coreano, como el idioma que ustedes quieran aprender. A lo mejor quieren aprender italiano o así pero avísenos si les sirve la aplicación y a ver qué tal les gusta. Entonces esperamos que ya después de un tiempo de usar esta ah, pues, pues ya podamos hablar un poco, de, más de coreano. Esperamos que les haya gustado el video. Bajen la aplicación y díganos qué tal les gusta o si ya la conocen, si les ha funcionado, qué les parece. Y eso es por el día de hoy. No se olviden de suscribirse al canal si todavía no lo hacen y de compartir el video con todos sus amigos. Así es, todos los que quieren aprender idiomas es importante compartir, así que ya saben, pásenlo todos. También recuerden que estamos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Double Trouble en Corea. También en Twitter y en Instagram. Nos vemos en el próximo video y suerte aprendiendo idiomas. Esperamos que cumplan todos sus propósitos y aprender un idioma es su propósito de este año. Mucha suerte también para ustedes.